завітала яка до мене гостя, да? Билась у віконечко, зараз ми тебе випустимо, дорогенька. Лети, лети. Отак. От такі до мене гості завітали. Билися в вікно, вилетіти не можемо. Треба допомагати.